martxoaren hogeita iruan eh, genituen deialdi eta aldarrikapen guztiak bizirik jarraitzen dute, hotxailaren amabostean ere ekarri genituen eta funtzio publikoaren aurrean aurkeztu genituen, eta orain gaur apirilak lau hontan ikusten dugu behin ez dela jetxi, ikusten dugu KPIaren araberako soldata igorarik ez dela egon, ikusten dugu eh, aurrekontu e, gehiagorik ez dela aurre ikusten osasun biderako, eta lehen arretak lehen bezala jarraitzen duela. Horregatik langile guztien azerre horri eh, erantzuna eman nahi izan diogu greba egun honekin eta horregatik deialdiak zabalik jarraitzen du e, osasun bidarekin eta Nafar gobernuarekin negozia, negoziatzeko. Uste dugulako aldarrikapen hoiei lehenbailen erantzuna eman behar eta uste dugulako bai hemengo langileak, seterontako langileak eta bai gizarte osoak merezi dugula. 힘입어 olako egoera batean greba egon batek egon behar duela. Eta horregatik alternatiba nahi izan, e, izan nahi izan dugu eh, gaurko egunean greba, greba egiteko. Ikusiko dugu eh, datuek e, ze esaten duten, baina nala ere gure balorazioa positiboa izango da, badakigulako egun hau baldintzatu dagoela, e, bai gehiagizko zerbitzu minimo hoien gatik, eta baita ere kontuan hartu behar dugulako e, UGT eta labek sinatutako e, akordio horrek, eta bueno, grebaren deskombo konbokatoriak egin duela, e, zauri bat egin duela edo jendartean eta eta zerbitzu hontan grebara joateko.